Okay. <laughs> Sollte man immer noch zusätzlich zum Gürtel einen Hosenträger tragen? Äh, unbedingt. Unbedingt. Ich hatte dringend zu. Äh, denn Gürtel sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mhm. Ne? Die Welt verändert sich. Achso, du bist. Ja, danke. Ich kann, <laughs> das war eine von mir.